you Thank you. 因为如果你怕的话，你就这样，嗯，嗯，就是会好像要放不放那种感觉，这样动力会被摩擦掉，哦，就出不来。是你要要放就放干净，嗯，对吧？然后就是油门你可以先这样，嗯，然后不够高再多一点，对吧？然后起来的时候就要可以可以边电刹车啊，只是你一起来就踩刹车，嗯，然后刚开始刹车会踩很大力，嗯，久了之后。 会慢慢，那个刹车会比较精精准，会变得比较小力，这样下来会比较舒服。